Доброе время суток, с вами CSGO Инструктор. Я уже почти как год занимаюсь созданием игровых серверов CSGO. И решил записать видеоурок о том, как настроить игровой сервер с нуля, вплоть до установки модов, RPG, VKS и так далее. Для начала вам надо найти хостинг, оплатить сервер. В итоге у меня это все сделано, и вот у меня есть сервер. Я его могу включить, и, как вы думаете, наверное, я могу на него сразу зайти и играть. Наверное, я сейчас при вас это и сделаю. Вот, у меня есть сервер, к нему подключаюсь. но ну нет, меня не пускает. Это потому что, когда вы покупаете сервер только новый, вам его нужно привязать к Steam аккаунту. Для этого переходим по ссылке из описания и создаем токен. Это я удалю. Пишем 730, это для CSGO. В инструкции написано примечание, любое, называйте как хотите. Создать. Вот у нас есть наш токен появился. Далее нужно его указать в параметрах сервера, чтобы его как-нибудь читал сервер. Заходим в FTP, включаем на майорине, надо его включить. Все, что тут написано, это все, не обращайте внимания. Итак, заходим через FileZilla или любой другой FTP обменник я использую SPQ ссылки скину также в описании. Хост, порт 21, пароль, логин. Можно сохранить, я не буду, хотя сохраню. Войти, я не буду сохранять. <coughs> вот файлы нашего сервера. Заходим в KFG, авто.js KFG. в любую строку вписываем sv steam аккаунт кавычки копируем наш токен ага. ясно закрываем кавычки сейчас я немножко затупила открою заново сохраняем перезагружаем наш сервер. Ну и попробуем подключиться еще разок. нас все работает, идет загрузка сервера. И мы можем уже зайти, позвать друзей и начать с ними играть. Ну, а дальше надо выдать себе админку. Для этого нам надо поставить мод. Плагин Source Mod. Ссылку на него скину в описании, скачивать его можно отсюда. Стабильные сборки нажимаете всегда, что не знаю, ну, пока вы будете смотреть видео, может другая версия выйдет. Linux. Это для Марине Linux надо качать. Source мод. Так. Скачиваем, закидываем его также через FTP. Вот он наш source мод. Архивчик. Две папки addons KFG. Закидываем их в корень. Ну, я этого делать не буду. Это долго. То, что на Марине можно сразу нажать плагины, source mod, установить. Готово. Дальше. Выдаем себе админку. Для этого на серваке открываем консоль, пишем команду статус, копируем наш Steam ID, http addon source node configs admin simples путь запоминайте заходим все что здесь написано можно удалить пишем а, открываем сначала кавычки steam id кавычки закрываем пробел флаг z а, кавычки открываем флаг z двоеточие иммунитет 99. Закрываем. Можем указать примечание. Ну, типа я волк. Там ник в CSGO. Сохраняем. Перезагрузим сервер. Также на моей арене это можно сделать проще. Конфиги, админ simples и нет. мои данные уже здесь сохранились. Как это выглядит? Вот. Да, то же самое пишем сюда. Steam ID, иммунитет, комментарий волка здесь написал. А вот право доступа. Написание. Какой флаг что дает. Флаг Z, полный доступ дает сразу все флаги. Так, заходим на сервер проверяем, будет ли у нас админка. чатик у нас как не админ. Админка есть управление игроками, управление сервером, управление голосованием. Все работает. Дальше нам надо установить на сервер хотя бы какие-нибудь плагины для интереса. Для этого есть сайт такой интересный, HellMod. Там почти все плагины. Заходим на HellMod, регистрируемся. Так, плагины для SourceMod. Вот, Simple Connect Info. Оповещает о том, как игроков, игрок подключился к серверу. скачаем плагин. Открываем. Так, вот слишком много файлов. Ну, саунд это кидаем сюда сразу, в корень. Это понятно. Так, идем дальше. Addons source mod Config. У нас вот тут файлк.sp simple connect info. А, зачем я в конфиг зашел? Addons source mod просто. Это исходник. Кидаем скриптинг. Ну, нет, это не обязательно. Connecting Fox MX. Это у нас идет плагин. Кидаем в plugins. hatcheries.txt это у нас переводы translations. Можем здесь открыть, поменять даже. Типово, ru. Обнаружен, отсутствует, статус лицензии, зашел на сервер. Там все можно поменять на свое. Кидаем translations. цикла connecting for text. Это, скорее всего, просто конфиг. Да, так оно и есть. Это просто конфиг. Кидаем в папку configs. Также можем потом его настроить, как нам угодно. Типа путь подключения того-то, того-то. Логи ведутся, не ведутся. Админ флаг какой. Скрывать подключение администратора. Поставим 0, то есть будет писаться в чате, когда заходит админ, поставим 0, тогда не будет писаться. IP, key, ключ нужен. Для чего-то. Можем указать IP key. Для этого заходим на ссылку. Тоже скину в описании, где его получить. сохраняем. Все, плагин мы, мы поставили. Так, дальше. Настройка карт. Папка Maps у нас есть. тут все наши стандартные карты стоят по умолчанию. Их можно все удалить и загрузить свои любые путем также, просто перемещение. Вот. Заходим просто, к примеру, да? Ой. Путь, где наша CSGO находится. Папка Maps. Также тут вон карта. Вот AWP Lego 4. Нет. Вот AWP Lego 2. Далее просто переместили. Она у нас появилась в сервере. Дальше что нам нужно сделать? А ВП Lego у нас на сервере есть, но ну, выбрать ее никто не может. Надо настроить map list. если мы хотим, чтобы у нас на сервере были несколько карт, разные менялись. Для этого в самом корне, вот у нас где-то есть map Вот, map это когда карты меняются автоматически друг на друга. Вот, если сюда добавить АВП Лего, 2, то карта будет меняться на нее тоже. Такой же принцип и MapList. Это для голосования. Так, неправильно. Ну, правильно хоть пишу? Да, все правильно. Так, короче, не сохраняется. Ладно. Не суть. У вас сохранится. Камерком <laughs> тупит. Дальше. Addon Source Mod плагин заходим, это наши плагины, самый главный сервер. Disables, это отключенные плагины от source мода. Что нам надо включить? Map Hoster, Next Map, Nominatus, Random Cycle, Rockzolota. Плагины. Map Hoster отвечает за смену карты. Next Map включает команду Settle Next Map, показывает, какая следующая карта у нас будет. Nominatus, то есть можно проголосовать за следующую карту в Рандом цикл автоматически меняет карты. Рок Зевота, команда РТВ. Перенести. Переносим в плагинс. Все, у нас все включено, все готово. Осталось только сменить карту, либо перезагрузить сервер. На этом первый видеоурок подошел к концу. Подписывайтесь и ожидайте следующего урока, который выйдет совсем скоро.